ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು who should do algo trading who should not do algo trading which I am going to explain right away okay and also very important thing how algo works and also ಅಲ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು I will be able to track them okay ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ okay so without delaying much let start okay algo trading ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ದಿವಸ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ maximum one or two days ಇರ್ಬೋದು ಆ ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಬಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಬರಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿನೇ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ strategy Nifty delivery based trade in option buying ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು okay so Nifty delivery base trade in option buying twenty first ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ three hundred and thirty one percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು eighty seven percent okay three thirty one percent ಈ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದು three thirty one percent return ಬಂದಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕ್ರೇಜು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ okay two fifty percent return ಕೊಡುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಈಗ let's click on all okay twenty third ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ one forty rupees loss okay ten thousand profit one fifty five profit hundred profit thousand five hundred loss three thousand five hundred loss three thousand five hundred loss ಎರಡು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ three thousand three five loss ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಲ್ಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು highly bully strategy and highly aggressive strategy which will give you very good returns and with limited loss okay ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಮೂರನೇ ದಿವಸ two thousand three eighty profit nine thousand three ninety five profit ಆರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲಾಸು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲಾಸು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ loss six seventy seven loss strategy ವೈಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ at a time nineteen thousand profit actually ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು thirty seven thousand profit book ಮಾಡಿದೆ thirty seven thousand profit profit ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ okay so thousand rupees loss thousand rupees lost over all thirty seven thousand ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬಫರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಡೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ you are happy with two thousand profit you can exit manually manually ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರ ಈ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಟ್ ಬೇಡ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಕರೋಡಪತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಏಂಜಲಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮಂಡೇ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬುಲ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬೇರಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಜನ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ okay thank you thank you for watching please share with your friends